شقها بولبريهين بركة تبباتيجي برتادو يقولوني شادر جوازي كوجيجي شيات لا نجني شراب قطع دي باجونجيجي باقول خين الجوراسا رور مينو جيتليجي بحر وقن بحراي نجسو صدا خير تليجي راتل داد عادي عمرو نجرتي هايجي تادعانا وبيجاسول صوتور المجراتيجي خيرا وآوارا قاسول شككور الثمثو هيجي رسول رسول بركات نوجي ناسب تيجي نورا شلكيرن تيجي روتلو سارك أو تيجي صبعاتي دو بيجاسول رحمة تزروق التيجي كي يزول قدر ميدا الله أسبركت تيجي تیگی بحر او گون بحرای نوش تو سعد آخر تیگی رات لالداد ادت عادین غمرون وجرت هیگی تادی عانا و بیچاسول صوتور النجرة تیگی خیر او آوارا قاسول شکور او ثلثو هیگی برکات برزقیتون بیچاس کو دو هریگی Кемалҳарун рӯхайги имана бу гелрижайги исламатлуну хукурал бахи бу гелхӯҳайги ҳидаята хӯнуцби нужеи ҳизраҳайги баҳарав гуну баҳарай нужсозада хирхайги раталдатадтеҳади ғумру нужертеҳайги тадианав бичасул суртурал нужратайги أدته عادي عمرو نوجرتي هيجي تادي عانا وبيجاسول صغشور النجرة تيجي خيرا وآوارا قاسول شككور الثمثو هيجي بيجاسول حكمو يلدا نجدا إمرازي تيجي حرام بخوجيجي حلال بكاموجيجي كارندا جاني سنراك روحي يا بنورك تيجي صبعاتي دو الله الجنة ناسبها بيجي بحر وقن نوش صوت صاد آخر تيجي رات لالدا أدته عادي ومرون وجرته هايجي تادي عانا وبيتشا سول صور تورال نجرة تيجي خيرة وآوارا قاسول شاك كورا وثلثو هيجي بحارة وقن بحاراي نوش صوت صاد آخر تيجي رات لالدا أدته عادي ومرون نجرتي هايقي تادي عانو بيچا سول سول شورل تايقي خيرا وآوارا قاسول شاك كورل شنو هايقي